Türk polisinin yaptığı <coughs> en havalı 5 hareket. Hmm. Havalimanda. Ku, ku yani. Polis de ku gang oldu yani. yani. hareketler yani. Hadi gidelim let's go baby. Videoya geçelim lan. Burada burada abi burada merdiven var ya. Özkurt. Özel harekette merdiven mi şey var? Bu neden mevzuda kullanmadı? Givde gür, güç değişiklik. Gülen. open, Wow. Anlamıyorum ben de. Wow. Yani bir dakika. Affetmeyin ya. Ama o şey çok cool ya vallahi şey gi ya, Kıyafet. evet giyiş Evet hani denizdekiler mi? Orada ne oldu? Oha! Ra... Şey, Rampage. COD gibi. wait, it was Tüylerim diken diken. Ha baktın Azerbaycan tabii. Ha ya ya ya ya. Bayrak ölmez. Oha. Bu Türk askerler mi? O yüzden az önce Azeri geliyor. O Türk değil mi? İngilizce o Türk. Oha. Vallahi çok sesli lan. Aynalara baktık. Biraz sağa yakın dümdüz hızla gidiyoruz. Yapmamız istediğim tek şey sadece debriyaja basıp direksiyonu atmak. Tutmak, devam etmek. Bakın. What the heck? Gördünüz mü? Araç kendi ekseninde etrafında. Esas espri o zaten. Bu işin tatlı. this? I want cheeseburger. Çok ya, ya. Wow. Okay. Türk polisine yaptığın en avali Five hareket. Evet. bir dahaki sefere görüşene kadar. Barış!